もしもし、ライトズネクです。はじめのレスドローにようこそ。皆たちは最初のビデオに顔を描きと提案するです。通常の顔がそもそもで多すぎるです。だから最初のビデオで漫画の顔の前を描きます。では始めましょう。マイペントを使いました。どのような色や鉛筆するのガイドライン。このものを描くより を構築するのがもっと簡単ですと思います。肌の色合いを使うのようにそれで終わった。待て何 この携帯はいいんですいやいややだやくやかまで目をかきます携帯に始めるえー、っと絵がないです あ、あなただ。ここはモールドじゃねえよ。よし、もう一度目をかけましょう。ボードへ10ポン あの、それはひでえよ。なんでこれをやれうちじゃねえよ。他の目、嫌だ。これはいい。やってる置き鉢だ。オンです。結構オーライ しゃジャルリ・ブラウンさんみたいですね。職種です。 やややだ終わったもしこのビデオ好きです。Like や Subscribe バトンをクリックしてください。すぐにもっと来る。では、また、あの神がひでえよ。